Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xızıda mina partlayıb. APA xəbər verir ki, hadisə yaşma yaşayış ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə 2 mülki şəxs ölüb, 1 mülki şəxs xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda hadisə yerinə Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib, araşdırma aparılır.